Jsem tady někde úplně uprostřed lesa, <clears throat> kam jsem doběhl. Ve velké radosti, že mám nové Air Maxy. Moje úplně první Air Maxy. To jsou oni. Hej, úplně hezké se v běhá. Fakt jsem hrozně spokojený. Ale stejně bych jel domů taxíkem. Akrát jsem si nevzal peněženku. Protože jsem věděl, že budu chytit taxíkem. Hm. Je to na půl. Si váhl, tak já běžím díky absenci peněženky dál. Říkám si, dobrý, nějaký kamenolom nebo něco, <clears throat> kam si doběhnout u Dalejského potoka. Super. Jsem asi tak doměla v půlce cesty, ve skutečnosti to byla asi tak pětina, ty bláho, ale dobrý. Doběhnu nějakýma lesíkama, nefunguje mi GPS, protože mám starý telefon a nebo funguje blbě. Dojdu na nějakou a nějakou cestu a vidím z levé strany můj barák. Říkám, jo, dobrý, tak stejně nevím, kde ten lom je, nemůžu najít na té mapě. Tak pojedu domů. Teda pojedu, půjdu, poběžím, poběžím. A tak jako si tak kráčím, nedá mi to, otočím se. A já ho vidím, ten lom. Tak si říkám, ne, nevidím ho, jdu. Ale vzadu ten hlas prostě, jo, vidíš ho, Mirarde, běž tam, řekl si, že tam poběžíš a tvoje slovo platí, ne? Jo, ne, já jsem ho neviděl, fakt ne. Nakonec jsem sem doběhl, že jo? Nebo chtěl jsem doběhnout. Zase běžím nějakýma lesníma uličkama prostě. Tam, tam nebyly prostě křižovatky, tam byly pětivatky. A jo, jezdovatky. A tak nějak doběhnu konečně na jakoby čistou pláň a vidím, já jsem to přeběh. To je jako fakt. Super. No, tak to asi nebude ono. To je napsaný, hm, že to nějaký dalejský profil. A možná to ono je, takhle to vypadá. Jako nevím, mám tady akorát pocit, že spadnu dolů a umřu. Tak kdybyste náhodou našli moji mrtvolu tam někde dole, tak buďte slušní a na mě zahrabejte vidík. A chtěl jsem to proběhnout dál prostě viděl podíval dál, což nějaký šutry, který vypadaly možná víc, jako že by tam hlavě nějaká voda, protože uprostřed máme voda. Nějaká hrozná čirá, průzračná, chci to vidět. Tady jsou jenom stromy. Nevadí, stromy taky dobrý, ale... No, prostě jsem někde jinde, než jsem chtěl být. Asi pravděpodobně. A... Ah. Fuh, jsem to chtěl, jo. Ta, vracím se domů, kašlu na to, já jsem šel tady takovou cestičkou, uličkou, tam nic není, nikdo není. Takže tam není nikdo, je dobrý, ale na druhou stranu, kdyby tam přece jenom někdo byl, tak určitě tady tím chrapňákem není úplně dobrý a když vás někdo bude chtít rozebrat na orgány nebo hůř okrás, tak prostě je to blbý. Navíc jsem tam viděl eh, v křoví nějakou fialovou věc. A nevím, mám takový pocit, že v přírodě se běžně fialová nevyskytuje. Mám pocit, že kráva milka to nebyla, takže jsem to otočil. A... a tak příště, no. možná, doufám, možná. Pup. Teďka jako úplně nadšeně doběhnu ke svým baráku, vidím ho v dálce, prostě žlutý svítí, vím, že je to on, protože je to úplně atypická budova, která není nikde v okolí. Doběhnu a říkám si, ty těch budov je nějak moc, já si myslel, že byly tak dvě, tři, jako vedle sebe, ty žlutý, pak tam byly různý jiný. No, tam jo, tady ne, tady je totiž někde úplně jinde. Těch ulic postavili zřejmě víc. Sedím před barákem na obrubníku, ale takové eh, má místo posledního odpočinku. Doběhl jsem to domů, vůbec nevím jak. A prostě nechápu, že jsem se nepodíval. Že jsem se nepodíval na tu mapu. Tak já jsem se na ní díval celou dobu, jako co jsem běžel, tak jsem se snažil, že to byl právě důvod, proč jsem odešel, tak je jeden z důvodů. Jako ta fialová věc, že jo, ale taky jsem to nemohl najít. A já jsem se díval a tam vždycky, jako, jak se zakresluje ta trasa, tak ono to vždycky jakoby vyplo na chvíli GPS, že jo, pak se zaplá, a tak to dělalo takový ty prostě přímý čáry. No začalo mi to kreslit nějaký pentagram, říkal, jo dobrý, prdíme na to, jdeme domů, je čas. No, tak jsem si říkal, jako, že fajn, to já doběhnu, viděl jsem ten žlutý barák, že jo, jsem říkal. A auto. Nakonec. Nechápu, mohl jsem se podívat alespoň na tu mapu, jak tam bych viděl, že jo, jo tady dalejský profil, nebo jak se to jmenovalo. Tady je moje ulice, tady to je úplně jiná, tam neběhají. Prostě medarda nepochopíš.